c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Alors, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Très souvent, on confond les infinitifs des verbes en ER avec leur participe passé qui sont terminés par un E accent aigu. En fait, lorsqu'on peut remplacer le mot sur lequel on hésite par un infinitif d'un verbe du deuxième ou du troisième groupe, alors il s'agit d'un infinitif. Pour vous aider, sachez que les participes passés sont souvent précédés des auxiliaires être et avoir qui sont conjugués, alors qu'un infinitif est généralement placé après une préposition. Voyons quelques exemples. Première phrase, ils ont regardé cette émission. Nous allons remplacer le participe passé regarder par euh, l'infinitif du verbe finir pour voir si cela fonctionne, ce qui nous donne ils ont finir cette émission. Alors, cela ne fonctionne pas. Il s'agit bel et bien d'un participe passé ici. Deuxième exemple. Pour préparer ce plat, il me faut du riz. Nous allons remplacer préparer par l'infinitif du verbe avoir, ce qui donne pour avoir ce plat, il me faut du riz. Cela fonctionne tout à fait, alors ici, nous avons un infinitif. Troisième exemple, on doit nettoyer la salle de bain. Nous allons remplacer nettoyer par le verbe découvrir à l'infinitif, ce qui nous donne on doit découvrir la salle de bain. Cela fonctionne aussi tout à fait. Nous avons ici un infinitif. Dernier exemple, elles étaient rentrées tôt. Nous allons remplacer le participe passé rentré par l'infinitif du verbe partir, ce qui donne elles étaient partir tôt non, ça ne fonctionne pas. Alors ici, nous avons un participe passé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bisous bisous.